初めてじゃないのさ I feel cold いつでも一緒なら I feel cold 今何か感じてるエバァコーラ爽やかテイスティー I feel cold もう一度確かめて I feel しいエヴァコーラ爽やかテイスティー I feel cold I feel cold oh yeah I feel cold I feel cold oh yeah I feel